надо еще сделать все. Блин! Сейчас, сейчас, я хочу прям ничего не делать. Ты в рот что-то залетело, да? Сейчас мы потолол. Я катаюсь на досках, я знаю ребят, я вообще на самом деле очень много э, провожу время. Вообще в среднем так.